Почти одногодки. А, все, Может, мы разговаривали на английском, если на русском не понимаем? Нет, нет, нет. На русском? На русском. На русском лучше, да? да. Откуда сами родом? Э, родился сам на Украине, Черниговская область, Бахмачский район, село Халимоново. Ну, года не было, мать развелась, с отцом уехала в Россию. И до настоящего времени я живу в России. А где? Воронежская область, Лисицкий район, село Щуча. Щуча? Щуча, да. Да, э, срочник, контрактник? Доброволец. Доброволец, да? да. Э, когда пошли в Украину? Я приехал 19 мая 22 года в город Луганск. Э, Нарезал в автобусе с Воронежа. А в какие войска? Добровольческие? Ну, в, пеху, в пехоту получил стрелок. А подразделение куда? 204-й полк. И все, ну, это, это Алчевс город. 204-й полк, ну, а чего? ЛНР? ЛНР, да, да. да. ЛНРовский пост, э, да? Да. да. А, когда взяли в плен? 8 сентября. Э, какое направление? Э, в сторону, э, это Харьковская область была, я шел в сторону Купинска. То есть с по сентябрь прибывали да, в Украине, да? Да, да. Э, обстоятельства взятия в плен? Перед этим 7 мая наш соседний блокпост расстреляли. Это было Сухой Яр, 6 километров от нашего блокпоста. <coughs> Когда мы это услышали, что по нашему блокпосту стреляют, потом прилетело два, два раза с миномета прилетело в наш блокпост, ну, недалеко от нашего поста, ну и солдаты решили, отступили. Мы четвером остались, ждали, что, может, думали, что кто-то приедет с соседнего блокпоста начнет отступать. Но никто не отступал, пока туда-сюда уже оказался я один. Ребята прыгнули на КАМАЗ, походу, я так понял, уехали. Ну, и сам стал отходить. Ночью ж отдыхал в лесу, а потом, когда расцвело, шел полем, полями, лесами, ну, через какую-то деревню, я даже не помню ее название. Ну, так подумал, примерно прикинул в сторону Купинска. Ну и вышел на вооруженные силы украинской, Украины. Семья, дети есть? Дочь. Сколько лет? 15. 15 лет. Э, Вместе жили или как? Нет, э, разошлись мы гражданский брак, мы разошлись, не сошлись характером. А и дочь осталась... Э, с жив... матерью, с матерью, да. С матерью, да? да. Бывшей да. женой сейчас никого нету, да? Нет, сам сирота. Э, вы сирота и да. родителей нету, да? Нет, поэтому что приехал, хотел попасть к отцу на могилу в Черниговскую область. И пошел через луганские войска, а не через российские, чтобы мне кинули на передок. Деньги мне как ну, не интересовали. Я знал, что в луганские меньше получают, но говорили, что они стоят сзади идут на блокпостах. Ну, не идут впереди, спереди, а идут сзади. Вот поэтому я и пошел в Луганск. А сколько обещали платить? Сколько платили вообще? Я не знаю, я узнал только здесь, когда приехал. Это примерно, наверное, я приехал 19 мая, написал заявление. В Изюм меня привезли 20, 22 мая 22 года. И да, 22 мая я только спросил, мне сказали около 76 тысяч рядовой. Так как шел, я как рядовой, значит, 76 тысяч. Платили? Нет, здесь с этим вообще интересно, потому что те, кто луганские войска, им надо было писать доверенность на родных, близких, муж, там, отец, мать, сестра, <clears throat> они эту доверенность отсылали через воинскую часть Волчевск, а там уже приходили мать, ну, на кого была доверенность, с паспортом, и получали деньги. А так как я из России один, мне писать доверенность было не на кого, естественно. И мне сказали, деньги получу потом, когда ну, поеду домой, тогда, возможно, я получу все деньги. Вот а, я правильно понимаю, а, вот э, причина, почему ну, пошли воевать, идеологическая или какая? Хотела попасть к отцу на могилу. Вот, из-за того, что до, ну, в принципе, меня же не пускали как гражданина Российской Федерации, меня просто не пустили с моим паспортом. Когда уже на 14, 2014 года, когда вот началось, <clears throat> меня бы просто не, не пустили. А когда последний раз были на могиле? Я вообще не помню, я здесь ее вообще не видел, у меня год был, когда мать развелась <laughs> Интересно очень. В 40 лет вы захотели попасть на могилу отца? Ну, через войну? Получается так. А что такое случилось? Прозрение какое-то? Не знаю. Возможно, не знаю. Но ну, это смешно, вы понимаете? Я вот понимаю. то, что вы говорите, это, ну, это Я диплоха полная. Я понимаю. Присоединились к ЛНР, чтобы попасть на могилу отца. Я понимаю, что... Я... Ну давайте честно будем говорить, да? Я деньги, честно и говорю. Деньги? Нет, если бы деньги, я же вам говорю, если бы деньги, то я пошел бы через российскую армию. Там платили намного больше там 200 тысяч платили, по крайней мере, на тот момент, когда я приехал сюда, тогда платили 200 с чем-то российская армия. Ну, если через ну, Россию. Зависит, зависит, разные суммы называют. Ну, я не знаю, я слышал 200 с чем-то у нас в военкомате, там что-то такое говорили. Но я... Но ну, приехал... вы интересовались. Ну да, потому что мне сказали, это долго, вам не получится. Я уехал за свой счет. Сел mm. на автобус Луганск-Воронеж и приехал сам за свой счет. Мне деньги, в принципе, не интересовали. Ну Но получал... выходит, что, например, потому что долго было в русскую армию, там больше, Нет, больше не денег долго. ЛНР. Не долго. Ну хорошо, а как вы себе видели, например, э, через военные действия переехать на могилу отца, вот теоретически? Ну, опять же, скажу, вы скажете, это бред, это все. Не, договорите, как есть. Ну, как начиналось оно все, два-три дня, и, как говорили, ну, за Киевом были, вот, вот на это, вот я, можно сказать, я клюнул, вот, тупо вот на, на вот это. Что возьмут Украину? Ну да, я попаду на территорию, ну как, побуду на могиле отца. Может быть, э, я, у меня там и сестра еще похоронена старшая на, ну, на одном кладбище. Я ж не знаю, остались у отца родственников или нет, потому что у матери она была сирота тоже с детства. Она у меня поволжская немка, мать после Первой мировой войны, гонение немцы на север. Мать сирота, а по отцовской линии, возможно, родственники остались там, где я назвал Черниговскую область, Ахмадская район, село Халимоново. И все. А чем, а чем занимались, э, вот, например, до войны? Работал на разнорабочий в Аканеве, Агро. Э, стабильная работа была? Ну да. Сколько платили? 25-30. Ну, там в зависимости, кем работаешь. А то и больше выходило. А вот когда пришла мысль, вот... Э... Я не знаю даже, как она вошла. Не, ну вот в, в э, феврале на, не, началось нет, пол... нет, стоп, полномасштабное вторжение. Вы пришли в мае, да? Вот когда это прозрение было? Это где? Вот как это было, что нужно поехать на могилу отца? Вы сидели на унитазе, спали. Я понял, я понял смысл это. Я даже не знаю, как и когда это вообще. Ну, не знаю, правда, не могу ответить на этот вопрос. А ход мысли я ваш понял, ваш. Я даже не, сам себе не могу ответить до сих пор на этот вопрос. Не то, что я говорил за вам, чтобы вам ответить на него. Вы же стрелок, да? Вы получаете? Стреляли? Ну да, 9, 9 патронов стрелял, что проверили, что я стреляю. В кого? В дерево. Ну, тупо нам поставили мишень, это было еще в Изюме, и все. Давайте хоть детектор лжи, мне без разницы. Да это чем мы не даем. Нет, а ну, ну. А, вот мы спрашиваем на камеру, вас мучил кто-то перед интервью? Нет. Паяльников в заднице нет? Нет. Яйца подключены к току? Нет. То есть вы нормально себя да, да? да? Мы показывать не будем, но мы честно говорим, да? да Потому да. что ру... россияне часто не верят, что, вы, что люди здесь свободно могут говорить. Нет, пускай верят, я говорю абсолютно спокойно и свободно. Ну, нормально мы да, общаемся, да? да, да. Э -э смотрите, вот э, для вас это спецоперация или война? Для меня? Я думаю, что это, скорее всего, война. Я так а, думаю. А почему, скорее всего? Да, ну, потому что говорили спецоперации. Во-первых, я так думаю, спецоперация не может длиться дольше полугода, она уже длится дольше. А во-вторых, убивать э, – ну, это война. Тем более э, народы, которые постоянно жили вместе, братские, это война. А у вас что-то не зашевелилось вообще? Вот вы украинец, вы родились в Украине. Да, то, что паспорт русский, да, потом, ну да, я жил-то до года здесь. родители украинцы кто-то был? Отец украинец, мать э, поволжская немка. У меня по матери фамилия Шмидт. Да, Нет. вот э, вы говорите, что хотели попасть на могилу отца, а вот ну вы как-то не думали, но вы же идете воевать против, ну, частично вы украинец, против своих братьев. Видимо, получается, не думал до конца. Поэтому все пытался через ЛНР пошел. А вы за образование, у вас высшее образование или какое? Среднее неполное. Среднее неполное? Да. Сидели? Нет. Никогда? Нет. Бог миловал. А среднее неполное какое? Это 9 класс. Служанская средняя школа-интернат. А что после 9 классов делают? Ну, в училище пошел, не закончил. Потом походил, погулял и пошел в армию. После армии? После армии, в армии познакомился с девчонкой, приехал в Воронежскую область. И вот до сих пор находился, ну, до мая месяца этого года находился там, жил и работал. Вам нравится жизнь в России вот за 25 тысяч рублей? Ну, устраивает везде она по-разному. Ну, вам лично, я вас ну, спрашиваю. Ну, не против. Ну, я не против. Не против, да, нравится? Да, да. За 25 тысяч рублей. А что вам вот сила дает в жизни? Сил для чего? Ну, не знаю. Вот чтобы жить дальше. Конечно. Работа, вот семьи нету, работа он ну, разнорабочий. Да. Вы хотели, как бы, ну, в детстве мечтали о том, чтобы быть разнорабочим? Ну, разнорабочим, я думаю, вообще никто в детстве не мечтал быть. Там уже кем уже повелось, или учить, или не учить. Надо было учиться в детстве, чтобы потом думать, кем ты хочешь, когда вырастешь. Но ну, многие люди тоже и высшее образование заканчивали, но не работают по специальности. Ну вот вы, вот мы почти одногодки, почему я спрош, спросил, вот вы в свои 40 лет считаете, что вы состоялись как человек, как мужчина, как россиянин в жизни? Я для себя считаю, да. А в чем? В смысле, в чем я состоялся? Ребенок я из дерева я посадил дом, да, не построил. Но я надеюсь, еще не поздно, может быть, так как строитель, в принципе, смогу и построить. Хорошо. Путина поддерживали? Когда? Не ну, знаю, на выборы пол, я... пол, пол жизни. Э, Путин, Путин ваш президент пол жизни. 20 лет. Ну, да. в принципе, когда его выбирали президенты, ну, а выбирать-то и не за кого было. Адекватным человеком казался он на тот момент, когда он ходил, ну, баллотировался президента. А сейчас для вас он неадекватный? Да, я последние выборы вообще не хожу никуда. Не, ну вообще, вот ваше мнение о Путине. Да ну как сказать, я бы не делал бы на его месте, что он делает. Я бы не пошел бы войной, по крайней мере. Есть и другие средства, которые... Но вы же, вы, вы, вы же присоединились к нему. Ну да, я присоединился, я не отказываюсь и не спорю. Я говорю, я имею в виду, есть же другие способы не только воевать. А, а какие? Ну, я не знаю, ну, экономически, скажем так. Например? Ну, не знаю, газ, э, там, ну, другое, что еще там. Я же не знаю, чем Россия торгует с Украиной правильно? А вы за что? Вот вы зашли, вы хотели приехать на могилу отца, отца да, и все. Четыре месяца. Вы чем вы занимались четыре месяца? Стоял на блокпостах. А вот как? Ну, то есть э, вы хотели приехать на могилу отца, стояли на блокпосту и думали Я уже собирался домой уезжать. Я уже собирался в сентябре месяце, я там с домом связался, собирался уезжать домой. Так как наш штаб Грушевку разбомбили со 2 на 3 сентября, я не видел наше руководство батальона. Мне чтобы сказать, что я сдаю оружие и уезжаю домой. Я уже собирался ехать домой. Мародерили? Нет. Знаете, почему спрашиваю? Вот русские мне разговаривали, вот у нас это есть записано на камеру. Вот они говорят, что не мародерили, а вот если взять вот эти с так званых, с так называемых Донара Ланара, это черти. Ну, то есть мародерили у своих же украинцев, украинцев очень много это делали. Поэтому я спрашиваю, вы с Ланаровцами были? Я понимаю, было такое? Не было. Я не мародер, не, не ну, Не вы, а другие? Я не видел. Я заехал уже в мае месяце, в Изюм город. А во-вторых, почему я не мародерил? Потому что мне также выезжать, я же не мог выехать с российскими войсками. Так как, а я турист, я не военный. Для России я не военный. И мне пришлось бы выезжать также на рейсовом автобусе Луганск-Воронеж. И даже если бы я что-то намародерил, я бы довез бы до границы, там меня спросили, где взял, сказал бы, купил, покажи чеки. Серьезно? Да я думаю, так. Серьезно? Да я думаю. То есть там свободно движется артиллерия, БК и так далее, они а у вас заход... справ... а они заходят. Я заезжал на арейском автобусе, я заезжал через город Донецк, это российская территория, и выехали мы из Варина, это Луганская. Мимо нас не проезжала военная техника, она проезжала где-то в стороне. Вот я заезжал на автобусе, на рейсовом. Мимо меня, по крайней мере, там, где мы заезжали через контрольный пропускной пункт, военная техника не шла. А зачем За... Россия и Украина? Зачем Россия и Украина? Да. Я так понимаю, наверное, как буферная зона между НАТО и Россией, чтобы, как в декабре вот этот, что там Путин э, говорил, ну, чтобы Украина не принимали в НАТО, но чтобы она была как буферная зона для всех, чтобы не стояли натовские войска на территории Украины, базы и все остальное. Они должны были стоять? Я не политик, я не знаю. Но вы же что-то смотрите? Да, я смотрел. Но, ну. но вы же все-таки думали попасть на могилу отца и думали, что Украина пойдет? Ну да, я так думал. Ну я же не политик же да, в дальнейшем. То, что там должны стоять, не должны, это мне не интересно. Это для этого есть у нас президент и все остальные пусть. Но, ну, но ну, вы же себя считаете? Гражданином Российской Федерации, да, считаю. Вы себя больше русским считаете, чем украинцем, правильно? Ну как я могу себя считать э, человеком той страны? Я здесь только родился. Я вырос и все, и школу закончил, и армию я закончил в России. Как распался в 90-е годы Советский Союз. Если бы он бы не распался до сих пор, мы все бы считали бы СССР. вот мы с вами родились где? В СССР. Да, я считаю, что я родился в СССР, я это не стесняюсь. Вы себя считаете советским человеком? Да, я не стесняюсь этого. А чем вот, например, вам нравилось в СССР? Вот я не помню там... Я тоже не могу вспомнить, потому что вы всего лишь на год старше меня, а вы, вы не помните, а я но, ну, тоже не но ну, могу Вот вспомнить. я себя не считаю советским человеком, а вы себя считаете советским человеком. Да. В чем? Да, я родился в СССР. Да. В чем вы себя считаете советским человеком? Да, почему плохо? Я не считаю, что это и плохо. Например. Я никакой оценки не давал. Я спрашиваю, почему вы себя считаете советским человеком? Да из-за того, что я просто родился в СССР. Ну, как вы считаете, в СССР лучше было, чем теперь? А мне нечем сравнивать, потому что я при СССР был маленький ребенок, и мне, ну, надо, мне даже не было 10-15 лет. Мне сравнивать просто, Хорошо. просто не с чем. Я понял. Я понимаю, и также Иван, сравнивать не с чем. Кем для вас Сталин есть? Сталин, история. Не, ну вообще лично как? для вас. А Это хороший был правитель? А, вот в каком смысле. Угу. Вы как правитель или то, что было после него? Вообще, его жизнь и то, что он делал. Ну, не знаю, если для того, что освободили Советский Союз от немцев, да, я считаю, что хорошо. А то, что гонение и все остальное, это, естественно, плохо. Ну вы же вы житель России, да? Вот Сталин для россиян идол до сих пор. Ну, не все, не скажу. Ну для большинства. Ну так ну, вот видите. Но они... Э, памятники есть? Есть. Вот эти, по этим, там, бессмертный полк, вот эта вся лабуда, которая есть, да, да у, да. россиян, которые ходят, они же ходят со Сталиным, правда? Не все ходят, ходят и с Лениным. Ну, есть, да, а в основном, с Лениным. А в основном ходят все со своими родственниками. Да, ну вот эти все, э, как называется... Э, картины, фотографии. Сталин там вот мы смотрим иногда. У нас этого нет уже. Я же, по-моему, сказал, наверное, для чего. Для, также, для, по крайней мере, я скажу, для чего это мне. Да, как то, что избавила от немца, да, от захватчиков, да, для меня нормально. А все остальное мне не интересно. Нацисты есть в Украине? По крайней мере, мне никто еще не попадался. Ну, а вы верите в нацистов в Украине? Да, я думаю, ну, если раз не попадался мне еще пока, я не верю. Потому что я лично, лично я своими глазами не видел и не разговаривал, мне не встречался нацист. По крайней мере, в том качестве и виде, как его представляют, я так думаю. Который издевается и все остальное. Хотите быть обменен? Естественно. Я думаю, любой здравый человек этого хочет. А для чего вы русский? Не знаю, для чего я им, но хотя бы увидеть своих родных. Не, вы дочь. лично, вот вы чем ценны будете в обмене? Да я не знаю, хотя бы для того, что я гражданин Российской Федерации. И что? А, ну если людьми можно раскидываться, то пускай это уже их личное мнение и все остальное. В России раскидываются людьми? Или... Ну если, я так понимаю, как вы сейчас сказали, для чего вы им? Я сказал, то есть даже для того, что я гражданин Российской Нет, Федерации. Ну хорошо, ну вы пошли добровольно на могилу да. отца. Да. Вы вот, я не верю в это, конечно, то, я что понимаю, вы сказали. Я, вы понимаю. не, я не верю, потому что ну, это дикуха полнейшая. Я понимаю. Вы пошли или из-за денег, или из-за идеологии. То есть вы здесь говорите не денег, не идеологии, на могилу к отцу. Вот Россияне будут смотреть, зачем вы Российской Федерации? Вот зачем? У меня просто вопрос. Зачем? Потому что да. я гражданин. И значит. что? В смысле, что? Вы знаете, сколько умерло русских солдат уже? Ну, так слышал, сегодня говорили, там 63 с чем-то тысяч. Это вчера было, 63 800. А, ну, ну, король, да. 65 тысяч э, солдат. За что они все умерли здесь? Не знаю, каждый за свое умер, я так думаю. В смысле? Они что, разобщенно зашли, за что умерли русские солдаты, и вы в том числе могли бы умереть. Вот у меня а просто... Слава правительства. За что? Решает у каждого свое. Я не знаю. Правительство что здесь решает? Опять же, правительство какое? Наше? Да, ну, конечно же, ваше. А, ну, не американское же. Решает задачи, которые поставлены перед для будущего поколения Российской Федерации. Како, какие задачи? Ну, я серьезно спрашиваю. Ну, для что, меня это не... Как они говорят, э, чтобы не произрастал нацизм и все остальное, чтобы оно не выходило за территорию. Я так понимаю. Давайте это... построим логическую цепочку, да? Чтобы не произрастал, э, произрастал нацизм. Да. Нацизм здесь есть? вы видели? Я не видел, по крайней мере. Я говорю за себя, я не Хорошо, видел. 65 тысяч солдат боролись чтобы не произрастал да, нацизм. Да. Но если мы логически это все строим, да. Я вставляю мои слова сюда. То Конечно, нацизм, то, они, нацизм, то нацизм они умерли за не собачий да. что? Я понял. Ну, так как снимаем, не будем говорить. Можете сказать? Да я понял, ну не буду. Не за собачий что? Я понял, но не буду говорить. Ну, выходит так? Ну, выходит так. Ну, значит, русские своих бросают. Вот просто получается, так. Получается так. Логически ну, логически, не спорю. Пальцы, ну, покажите русским пальцы, что они не а, зажаты а, у ну, вас. Что, э, что они не зажаты, что никто ток не а, подключил. А, что они не побитые, да? Да, что они не побиты, мы нормально разговариваем, да? Естественно. Сейчас мобилизация. Знаете, как украинцы называют мобилизацию в России? Нет, не слышал. Могилизация. Как? Могилизация. А, Хотите к ним обратиться? Кому? Ну, вообще к русским. Парни, сидите дома, делать тут нечего. Сидите дома и правда по-человечески. Это не наша война. Все. А чем? Ну уж точно не наша. Не, не наша, наша а это кого? Не христиан, не, не того народа. Не наша война. Вопрос последний. Вот все русские говорят, парни, не ходите, это не наша война. Еще никто не сказал, Чумазые, остановитесь. Вы убиваете украинских, гражданских, ВСУ и так далее. Вы рушите дома, города, бомбите. Остановитесь, черти. Никто еще этого не сказал. Почему? Вот чисто по-человечески. Не знаю. И даже вы этого не сказали. Ну, я не знаю, у меня даже и в смыслах не было так говорить. Почему? То есть вам не жаль украинский народ, да? Мне вот жалко. то, что с ним сделали. Мне жалко, естественно. Поэтому я и говорю, сидите дома, делать тут нечего. А почему это, ну, не я, наша ну, это война? Ну, это же можно сказать. Ну, куча народу выехала с Украины, разрушены города через вас, убитые гражданские. ВСУ воюет за свою землю, за свой народ. Вот что это так тяжело сказать? А сказать, сидите дома и спасите свою жопу по этих конурах? Да нет, это не ну, сидите, Ну почему это? Это не говорится о том, что сидите дома и спасите жопу. Это говорится, что тут делать то такие же люди нормальные, адекватные. Пусть они живут и, и нихуя им мешать. Вот о чем это я хочу сказать. Неужели обязательно мне говорить это матом, чтобы это было сказано? Можете говорить, мата пускай. Ну зачем? Не надо это все. Это не культурно. Путину что-то хотите сказать? Да, в принципе, ничего мне сказать. Я его знать не знал. знаю Путин. Это президент. ваш президент. Это наш, да, президент. Боитесь? Наш... Нет, не боюсь. Ничего бояться. Я сюда зашел как турист, как человек, который сам приехал. А стал солдатом удачи. Я приехал сюда сам один. Если не заберет меня наше государство, значит не заберет, значит не судьба. Значит, на роду так написано. Значит, где родился, наверное, там и останусь. Так что... Готов? Да ну нет, какой человек будет готов умереть? Я думаю, не один. Это дурачок, если который не соображает, скажет, да, я готов умереть. Или уже тронутый на всю голову. А нормальный адекватный человек он не готов. Ему всегда будет страшно. Так что, ну не заберут, ну не ходите, не бегай головой, стучаться от каждого угла. Заберите, заберите. Нет, значит нет. Да, значит да. Плохо будет, что я не вижу родных и близких. И все. Да, это плохо. Ну, мне 40 лет, как вы сами сказали, башка думала и соображал, куда еду. Потому что я, я могу только поверить 18-летним пацанам 19, которые только подписали контракт, да, их обманули, а все остальное это все, все знали, куда Я думаю, что любой человек старше 25 лет, э, я думаю, поэтому понимал, куда он едет. А тем более, если доброволец это. Ну, кадровики тоже же должны были понимать. Естественно. Даже все, рядовые. Все все понимали. Я только могу понять, вот пацаны есть, которые... Да, обожжен, вот парень, который стоит. Ему 19 лет, он контракт подписал недавно. Это а да, с вот. глазами? Нет, вот здесь сейчас стоит. Он приехал с нами. Да, я понимаю, вот таких молодых, оно ну, видно по человеку, который, например, ну вот я сам когда по контракту служил, 2005-2006 год, да, или нам платили, как говорится, я образно скажу, образно, 200 рублей по срочке ты служишь, или, например, 8 тысяч тебе платят по контракту. Да, дольше ты на год больше служишь. Ну и отношение другое, и все совсем, естественно, по-другому. Вот куда пойдет человек с деревни, который конец 90-х, начало 2000-х, он их, эти деньги в глаза не видел. Родители, мать его, за меньшее на работе работают. А тут вот на тебе и служи. Естественно, ребята подписывают. Ну да, но вы же понимаете, это деньги за убийство другого народа, украинцев. Тогда, когда даже эти ребята подписывали контракт, если он подписывал его до февраля 22 года, а кто знал, вот вы, например, я вам задам вопрос, вы знали, что 22, ой, 24 февраля вы утром проснетесь и узнаете такое? Война в Украине, знаете, когда началась в России? Когда? 2014. Ну, это понятно. Вы знали, что 24 23-2 я, например, не знал. Я лично нет. И, я тоже. Я утром и, проснулся. И, ну, в чем вопрос ко мне? Я к тому, что это, ребята, которые подписывали контракт до 24 февраля, они не знали, куда они подписали. Они также подписывали, даже и другие пацаны. Они в армию пошли. Ну да, они также его Послушайте, подписывали. каждый человек каждый человек. Вот для чего вот вы э, говорите о христианстве, да? Вот я так понял, что вы верующий человек, да? да? Вот чем отличается человек от животного? Да, вот даже за Библией. Да он просто человек. Не, ну есть, есть две вещи, которые отличают от животного. Которые даже, ну, одну вещь даже, насколько я знаю, даже Бог не может переступить. Вы не знаете этого? Не знаю. Хорошо, свобода выбора и разум. Это две вещи, которые есть у человека, нет у животного. Понимаете, о чем я говорю? Да, да. Если ты идешь в армию, тебе и ты понимаешь, в какой стране ты живешь, и видишь обстоятельства, те, которые делаются, то есть тебе дан разум, чтобы анализировать. Мы же здесь о вещах говорим каких-то, да? Вы анализируете то, что я спрашиваю, я анализирую ваши вопросы, я вам не верю о могиле отца. Да, ну то есть я как бы, у меня есть разум, чтобы это анализировать. И свобода выбора то есть люди, которые контракт подписали, они это выбрали. Они выбрали профессию в стране, которая сумасшедшая. Они, многие здесь говорят, что политикой не интересовались, а нужно интересоваться в стране, которая очень заполитизирована. Я вот тоже в это не верю. Вы посмотрите, какие, какие комменты пишут русские. Они все просто живут политикой, брыжут политикой хохлов, Путин лучший и так далее. То есть здесь как-то не сходится, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Разум и свободный да, выбор. Да, да. Вы согласны с тем, что я говорю? Ну, Можете не соглашаться. Я говорить буду только за себя. Я, ну, например... Ну, то есть, вы понимаете, вы мне сейчас наводите контрактика пацана в 20 лет, но он же что-то, 19, но он же что-то думал, он это выбирал. Ну, есть же люди разные. Просто, ну, кажется, просто поговорить с человеком достаточно 5-10 минут. И либо он может сам выбрать, либо его проще подтолкнуть по то, что надо человеку другому. Также массовые... И вот давайте возьмем 2014 год. Я не верю, что у вас в 2014 году все вышли добровольно на Майдан. Я не верю. Вышли. Ну, не верю я. А как вышли? Там же были и футболисты, и болельщики, и все. Ну, и что? Ну, это же граждане страны, ну, я, болельщики. Ну, я и, ну, а в чем проблема, что вышли болельщики, ультрас так званые? Ну, да, в чем да. проблема? Это граждане страны? Это, да, и также люди в Одессе сами себя спалили, да? В чем спалили? Ну, в доме этого. Не, давайте по, по очереди. В чем проблема, что вышли болельщики на Майдан? Все, вы поняли меня, я понял нет, вас. Нет, нет, я не понимаю. Ну, это граждане Украины, сознательные да. граждане Украины, которые захотели въезд. Так что... Все мы взрослые люди, все мы прекрасно понимаем. Вы не хотите продолжать этот я, разговор? Просто мы понимаем. Мы ну, ну разговариваем я, я немного... чуть-чуть о разных вещах разговариваем. Ну так давай, я готов ну, дискутировать о них. Ну то есть, в чем проблема, что болельщики вышли на Майдан? А это не секрет, что они были на Майдане. Не секрет, что они сейчас воюют э, на войне. Многие из них. В чем проблема? Они защищают свою страну, в чем проблема с болельщиками? Ну да, и те же болельщики ехали с битами и в Крым, и на Донбасс с битами. Это же тоже сюда так. Дмитрий, и, да, я был... я, и, и в Одессу, и тоже ж а люди а сами видели... себя а, спалили. Стоп, да? стоп. В Крым вы видели, что эти болельщики заехали? Нет, они спрыгнули с поезда, как, как говорят многие крымчане. Ну, я, вот, у меня есть знакомый в Крыму, который как раз Перекоп, который отошел к России. Он, кстати, татарин, когда там в Крыму на Вере он Вот, он татарин истинно все правильно, как говорится. То есть вы да. все знаете со слов кого-то, да? Да, но человек, который там был именно. Да, играли на их вере тоже в Крыму, пытались играть. Стоп, давайте не будем перепрыгивать. Болельщики ехали в Крым. Да, они с поезда спрыгнули, они не доехали. Где? Я не знаю, как-то а деревья... А почему спрыгнули? Ну, им ну, як передали, что их ждут в Крыму. Вот, вот я был в Крыму тогда, да? Вот это где вещали? Русские каналы только говорили о каком-то поезде с правым сектором. Да, это было, я это не отрицаю. Это было только по, э, по российскому телевидению. Но туда никто не заезжал. Два. Я был тоже на Донбассе, в Луганске. Там тоже куча дичи вещали, вот эти Скобеевы, Соловьевы. Но никаких болельщиков там не приезжало. Ну, я вам серьезно говорю. То есть это все пропаганда русская. Одесса, вы знаете, что случилось? Было несколько человек, которые хотели повторить то, что случилось в Донецке и Луганске. Эти люди были вооружены. И поэтому они сами себя спалили, да? В, смысле спалили? Ну, люди, которые... А вы знаете, кто поджег ну, дом профсоюза? Я просто, ну, ну, вот вы лично знаете. Я не знаю, но я думаю, и вы не знаете. А русские что говорят? Вот вы говорите, как, как бы своими устами русская пропаганда говорит о каком-то мифическом поезде, о каких-то поджогах в Одессе. Что вот. я слышал по телевизору? Ну, что под, по телевизору. Да, подпалили, да, украинцы, якобы, которые против были всего этого. Всего ну, чего? Чтобы Донецк, Луганск вставал там, ну что. В Одессе? Ну, да. В Одессе подпалили, чтобы Донецк, Луганск Нет, вставал? Нет, потому чтобы Э, вы меня не поняли, которые не поддерживали переворот, который был на Майдане. Какой переворот был Или на Майдане? поддержали. Который... Какой переворот? Ну, когда Янукович подписал бумагу э, при... А в чем переворот? Ну, после того, как он подписал на следующий день. Ну, люди вышли. Да, это люди называется, просто... да, люди были против, А это демократия. Да, но после того, как он подписал бумагу, его же сразу на следующий день свернули. Как свернули? Ну, свергнули, просто убрали. Как? как? Ну, объясните мне, вот что значит слово «свергнули»? Его убрали от власти. Как? Его ну, забрали просто власть. Как? Ну, в свои руки. Как? Как забрали? Янукович сбежал с Киева. Он не сразу сбежал на следующий Да, он был. Но ну, кто его свергал? Народ Украины. Народ был против. Вы говорите о каком-то перевороте. Янукович убежал. Убежал. Какой переворот? Мы гражданская страна, мы гражданское общество, мы демократическое общество. Единственным источником власти в Украине кто есть? И в любой стране должно быть народ. Больше никого не должно быть народ. Народ вышел, сказал свое слово. Сказал. В чем проблема? В чем? В России единственным источником власти кто есть? Народ. Серьезно? Да вы что? А, ну, а, ну свобода слова есть в России, да? Ну, по крайней мере, здесь меня не запрещается для меня. Угу. Да? Я могу говорить, что хочу. Угу. Да. Демокра- демократическое общество, да? Да. Я, я, я говорю всегда за себя. Я не говорю ни за кого. Не, ну вы, вы, но вот здесь вот странно, да? Вот вы как бы за Украину, вы можете говорить я все, говорю, что то, хотите. Что я видел. Нет, я вам просто говорю, вот о Украине вы дискутируете, о другой стране. Я говорю... Оде... Стоп, Одесса, Донецк, Луганск, Крым. А начинаем говорить о России. Я говорю только за себя. А что, страх есть какой-то, что ли? Русский гражданин. Нет у меня страха. Ну, то вы считаете, что Россия это не диктатура? Я считаю, нет. Я считаю, нет. Там есть оппозиция в России? Да. Кто? Ну, ЛДПР. ЛДПР это оппозиция? Да. Вы это серьезно? Я остальные партии. Жирик – это оппозиция? Но он умер уже. Да, я Все знаю. Равно, ну, ну вообще, осталась, жир... Ну, Но партия осталась, да. ЛДПР – это оппозиция, да? Да. Серьезно? А в чем она проявляется, позиция ЛДПР? Я и не изучал дальше политику. Ну, они, они постоянно, Но вы утверждаете? Они постоянно, у них дискуссия с «Единой Россией». В чем дискуссия? Ну, то не подходит им, законы не нравятся. Какой не нравится? Но я не говорю все, я не, я не политик, я дальше не лезу туда оно мне не нужно. Я к тому же, вы спросили, кого... ЛДПР не оппозиция. Ну, хорошо, для вас оппозиция. Ну, это все смотрят, да, ЛДПР оппозиция. Дальше. Свобода слова есть, на федеральных каналах вы можете говорить все, что хотите. Я не знаю, я первый раз в жизни вообще даю вам интервью. Да, но ну я спрашиваю, мы дискутируем. Вы о Украине, вот, вот мне... Я, нет, подождите, нет, стоп, я мне не просто знаю, очень как... интересно. А Украине нет, русские... Нет, подождите, стоп, стоп. Украине русские часами готовы разговаривать, а своей стране они не хотят. Нет, вы же мне задали вопрос, можно я отвечу? Да. Я не знаю, я первый раз даю интервью вам. Я не знаю, как там заведено на телевидении. Вот расскажите вы мне, вы журналист. Да, у нас да. есть свобода слова. Вот. У нас расследование показывают на государственных каналах о президенте, о министрах. За государственные деньги государственный канал показывает. В России есть такое? Я ж не знаю, я говорю, я ж не знаю, как, как все на этом. В России же тоже, наверное, показывают, кого сажают. Ну, там, губернатора или это, ну, это же ну, показывают. То, что сажают, то я знаю. Что да. с Немцовым случилось? Я даже не вникал даже. Не знаете, кто такой Немцов? Слышит, слышал. Немцов. Ну, что с ним? Я даже не знаю даже, что с ним случилось. Не знаете, да. да. Хорошо. А с Навальным что? Даже не скажу, потому что... Ну, ну, Вы не знаете, кто это? Кто, Немцов? Да, кто, кто такой Немцов? Ну, что-то слышал политик в бывшем, в 90-х или в 2000-х. Хорошо. А Навальный? Навальный, слышал Навальный, э, сидел, по-моему, или что-то. А за что? Не знаю, воровал или... Дальше я, я не скажу. Мне она так политика не нужна вы люди, э, россияне, серьезно. Вот вы в Украине все знаете. Я слышал, мне знакомый говорил, а элементарных э, вещей о своей стране не знаете. Просто элементарно. Те, которые знают украинцы. Но ну, мне это не интересно. А зато вам интересно Украина. Ну, то есть свое говно не интересно, но интересна Украина почему-то. Не то чтобы интересно, просто то, что смотрел по новостям и с кем разговаривал все. А так, чтобы не было войны, не летало, да и все.